programme France Mobile, c'est un programme de l'OFAGE, de l'Institut français d'Allemagne et qui est soutenu par la Robert Bosch euh, Fondation, qui existe depuis une quinzaine d'années à peu près. Donc le but de France Mobile, c'est bien sûr de faire la promotion du français et de la culture française dans les écoles d'Allemagne, partout en Allemagne. Et le pendant à ce programme en France, c'est Mobile e. Et ils font la même chose avec des Mercedes et nous avec des Kangoo. Es macht total viel Spaß, ähm, jeden Tag woanders zu sein, jeden Tag neu wohin zu kommen und man, man, entdeckt jeden Tag was Neues, man entdeckt seine Region total, weil man halt auch jeden Tag in eine andere Ecke fahren kann und es macht total viel Spaß und es ist halt auch immer wieder schön zu sehen, wenn, wenn man da hinkommt und man ist eine Stunde da und man hat aber wirklich, für die Schüler hat es wirklich was hinter, einen Eindruck hinterlassen die Idee dahinter ist, auch einfach etwas zu zeigen, was anders ist als das Bild, was man schon hat, vielleicht von einem Land, wo man noch nie war, wo man noch nie die Sprache gesprochen hat irgendwie. Und ich denke, okay, es wäre irgendwie schön, ein anderes Bild zu kriegen und vielleicht auch von jemandem, der daherkommt und die Sprache als Muttersprache spricht und einfach aus erster Hand erzählt. Das hat eben auch was ganz Persönliches. Es ist nicht ein Buch, was das zeigt, sondern das sind die Personen, die kommen. Und ich glaube, das ist das Besondere eigentlich an der Mobi-Klasse. Il y a beaucoup de préjugés, de stéréotypes sur la langue allemande qui n'existent pas sur l'espagnol et l'italien. Et donc il y a beaucoup d'élèves qui, euh, euh, sans trop se poser de questions, vont choisir directement des langues plutôt latines. Je pense qu'il faut lutter contre toutes ces idées préconçues qui sont véhiculées par les parents euh, et puis entre les élèves, ils parlent beaucoup entre eux et ils méconnaissent complètement la langue et la culture. Voilà. Donc je pense que Katia, elle peut apporter beaucoup, beaucoup. Bah, j'ai bien aimé, puisqu'on a fait des jeux, et puis euh, la professeure, euh, bah, celle qui nous a parlé en, allemand, elle était gentille, puis c'était amusant. Ce que je dirais à quelqu'un qui veut éventuellement devenir France Mobile, c'est ben oui, France, si ça t'intéresse de parler de ta langue, de ta culture, sous tous ces aspects, en étant créatif, en étant avec des enfants. Donc en général, c'est super drôle. Euh, Vas-y, parce que c'est extrêmement riche, on découvre des paysages magnifiques, on est super bien accueillis et c'est super. Es hat richtig Spaß gemacht, wir haben ja Spiele gespielt und es war einfach richtig lustig und ja, man lernt halt, dass Französisch voll Spaß macht.